а, вопрос? вопрос в том, что понятие команда в бизнес пришло из спорта. Палабра экипа венидо де депорте. А есть ли, видите ли вы что-то общее в управлении предприятием, управлении бизнесом и управлении э, командой спортивной? Вес algo parecido en dirigir на empresa y dirigir a un equipo. ¿Puedes contestar en inglés? ¿En inglés Нет, можно на испанском мы переведем. ¿Qué? Можно на eh, испанском. si quieres español también, te van a traducir. Vale. Eh, yo creo que debería ser así. Eh, al final no estamos hablando de deporte, pero estamos hablando de, de un trabajo hacia, hacia la sociedad, hacia el público y de la misma manera que nosotros no solamente jugamos para nuestros propios objetivos, también en cierta manera jugamos para el público, tanto el que va a un partido como el que nos ve por, por la televisión y ofrecemos nuestro producto. Y la mejor manera es hacerlo en equipo, el trabajo colectivo funciona siempre y si encima se hace con alegría, se hace con una sonrisa y disfrutando de, lo, de, tu trabajo, yo creo que que eh, los clientes, eh, los posibles clientes lo, lo agradecerán muchísimo más. А, Спасибо. А как вы мотивируете команды? Можно ли ваш опыт применить в бизнесе? Tu, motiv- eh, tu experiencia de motivación de equipo y qué piensas si esto puede ser utilizable en un negocio. Sí, sí, sí, totalmente. Eh, hay que mantener a los jugadores y a los empleados motivados siempre, porque aunque nuestro trabajo pueda ser rutinario, es decir, levantarte, ir a entrenar, volver a casa y prepararte otra vez, yo creo que mantener una motivación alta y un entusiasmo alto creo que son uno de los objetivos fundamentales no solamente del propio jugador o trabajador, sino también de los responsables, de los jefes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que poner en práctica algunas maneras diferentes de motivar a, a tu plantilla. Спасибо. И последний вопрос. Ваши пожелания участникам конференции, руководителям компании, управленцам персонала российских компаний? Y último, ¿qué puedes desear a- en esta conferencia a agentes, a directores eh, que dirigen a compañías rusas? Bueno, pues eh, que disfruten muchísimo de vuestro trabajo, que, apreciéis eh, lo, que, tenéis, eh, que, hagáis disfrutar también al, resto de, los que estáis con vosotros, cerca o junto a ustedes o bajo vuestras órdenes de, lo que es vuestra tarea diaria, vuestra misión en, estos momentos en el, en el trabajo. Con lo cual, eh, el disfrute y el gozo es la mejor manera de poder eh, sacar adelante o de llevar tu trabajo diario de las mejores maneras posibles.